Ahora es el turno de la criada. la criada. Señora. Trabajaba en los establos, ya se lo he dicho. ¿Y qué hacía en su cuarto? No estar insinuando. Conteste la pregunta. Le repito que no lo sé. Fue la criada la que descubrió el cadáver. ¿Y usted estaba en...? Tenía que resolver un asuntillo. Señora, si estaba en el baño, dígalo claramente. Necesito los hechos. ¡Qué vulgaridad! Le he dicho que tenía que resolver un asuntillo y punto. Luego, recuerdo que escuché pasos en el recibidor. Sí, sí, sí. Esta parte ya me la contaba. Y encima me interrumpe. Ha echado algo en falta en la casa. Dinero, documentos. ¿Y cómo lo voy a saber? Con las de cosas que tengo. Y llevo toda la mañana aquí con usted. Tranquila. <clears throat> ya no tengo más preguntas. Ah, pero yo sí. ¿Qué van a hacer con ella? No se preocupe. Está buen recaudo. ¡Callad, chiflados! <laughs> Os he traído una nueva amiga. No puede dejarme aquí. Leona sabe dónde estoy. Es muy peligroso. ¡Silencio! ¿Es que la señorita del hacha tiene miedo ahora? <laughs> Pues deberías. ¡Levanta! No se atreva a volver a tocarme. ¡He dicho silencio! habitación. No te preocupes, hija. Yo llevo aquí 20 años y no se está tan mal. Leona, serás consciente de que esa loca de la querida intentaba matarte a ti. Soy muy consciente, Richard. No puedes fiarte de nadie, Leona. De nadie. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me quieres asustar? Para empezar, esa voz misteriosa no presagia nada bueno. Yo te dije anoche que no sé de quién es. Y no es lo único que pasó en el programa. Alguien introdujo una pregunta trampa. ¿Qué dices? Conseguí deshacerme de ella justo antes de que Norma Winfrey te pusiera en evidencia delante de todo el país. Y luego está lo de la carta. ¿Una carta? Una carta del señor Carrington, en la que dice que quiere librarse de ti. Qué tontería. Ya, no creo que quisiera matarte. ¿Matarme? ¿Ese pobre infeliz? Siento intervenir, señora. Paolo, ¿estabas escuchando? No he podido evitar oírles, y ya no tiene sentido que siga callado. Dime todo que sepas. <laughs> Señor Carrington pensaba pedir el divorcio. Por eso te borró del testamento. ¿Cómo has dicho? Leona, la querida tenía razón testamento que leyó el juez era falso. Howard quería desheredarte. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Richard? Yo mismo di el cambiazo. Ese gusano me borró del testamento y no me dijiste nada. Leona, creo que deberíamos hablar a solas. ¿Qué pretende, Richard? Ocuparme de ti, como he hecho siempre. Me has engañado en todo. Escondí el testamento original. para... tenerme engañada. No, no, está aquí. Está me has engañado no solo en el testamento, en la carta, en el divorcio, en todo, Richard. Leona, la carta, la carta desapareció anoche mismo, de mi propia habitación. Leona, alguien está conspirando contra ti. En mi propia casa, no me lo puedo creer. Tienes que creerme, yo lo he hecho todo por ti, Leona, lo he hecho todo por ti. Porque yo... Deja de lloriquear y no digas más cosas. Ay, que ya vienen, Y vienen los tres, que no la han matado. Claro, ¿cómo lo van a matar? Si la voz esta lo dijo muy clarito. La queada, la queada la próxima. Servidora. Pues mosquito muerto este de Paola a mí no me pilla, ¿eh? Me voy ahora mismo a la casa de mi madre. Chumina, ¿quién te manda a hacerme el equipaje? No, nadie. Ha sido Richard, seguro. Pues si usted lo dice, <laughs> es Richard mismo. Pretende que me esconda, y él no sabe que yo soy Leona Carrington. Me libraré de todos como me he librado de esa querida. ¿La querida? ¿Ha vuelto? Chumina, desde que te mandaron esas pastillas anoche te sientan fatal. ¿Quién te crees que ha matado a ese chico? ¡A Lorenzo! ¿Cómo se llamase? Yo pensaba que había sido Paolo. ¿Paolo? ¿El chofer? esta noche cuando fui a llamar a la policía, lo escuché hablando con una voz misteriosa. Pero se ve que lo entendí más. ¡Ay, qué alivio! Anda, vete a tu cuarto y deshace el equipaje. Ya te llamaré si te necesito. Buenas noches, señora. Buenas noches. Paola. <laughs> vuelve, vuelve, vuelve la golondrina, vuelve el gorrión, pero nadie vuelve de la habitación. <laughs> Eres muy guapa. Y, y tus ojos son como el terciopelo. <laughs> Lárgate pero como terciopelo del bueno. Estoy harta de ti. Déjame en paz. ¿He hecho algo mal? Venga, venga, no seas tímida. Deja en paz a la señorita. Vamos. Viejo. Gracias. No debería usted quedarse aquí sola. Yo siempre acabo sola. Mm, las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿verdad? Dígamelo a mí. Perdón. Siento que lleve tanto tiempo aquí dentro. No, no debí decir eso. Creo que la asusté. No, no fue culpa suya. Ha sido usted muy amable. ¿Le importa que me quede aquí sentado con usted un ratito? Será un placer.